列車が到着します危険ですから黄色い線の内側でお待ちください3番乗り場に列車が到着します危険ですから黄色い線の内側でお待ちください 何で